又在跳个大概，动作轻松自在你说不来，霓虹的招牌调整好状态，在华丽的城市等待醒来。忘掉自顾自穿链子，我有面子。我发誓改写一部历史，没什么别的事，跟着我连击 go。想要当过狗 go，想要当过狗 go。我抓一把荣耀，换下一点骄傲。 Let's get it. Whoa.